言葉が出ません。現実を理解できません。でも、これが現実で受け止めて、次行くしかねえのかな。俺は負けた気しない。 ずっとえた一瞬の隙その隙を使えただけだ次は完膚打筋あれに潰しますそれしかないです結果はどうあれ俺の勝ち俺の勝ちだこのまま Egypt